大家好，我是教育经理胡英君，千羽胡负责教育事宜。我们是连接台湾及澳洲两地学校的桥梁。澳洲大学在各类的学术排名均有亮眼的表现，对国际学生完善的支援服务，使得澳洲成为学生留学的主要国家之一。澳洲教育体制提供课程品质保证，持品质保证是澳洲独有的教育框架。 具弹性的学习管道也是澳洲优质教育的特色之一。澳洲办事处代表澳洲各级学校从事国际教育宣传，为促进双方学校学术交流，我们非常乐意协助您找寻结盟学校。欢迎您与我们联络。